वेलकम दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में मैं हूं आपका host T J B tech with Jay Baba चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के वीडियो में जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कोई नया कंप्यूटर बना रहे हैं तो उस कंप्यूटर में आपको कौन सी हार्ड डिस्क चूज़ करनी चाहिए हार्ड डिस्क के दो टाइप होते हैं एक होता है एच जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव दूसरा होता है डी इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव और एसएसडी के अंदर एक और टाइप आता है वो बोलते हैं एन e। इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस तो अब मैं आपको बताऊंगा इस तीनों में डिफरेंस क्या है तो मेन डिफरेंस ये है कि जो एच है वो सबसे स्लो है फिर एस आता है एस है एच से फास्ट है लेकिन जो एन e है उससे स्लो है और सबसे फास्ट है वो एन e है अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स के बारे में तो पहला फीचर है कैपेसिटी तो एच की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 8 टेराबाइट और 10 टेराबाइट तक अवेलेबल है और एस की बात करें तो S S sixty four G B से शुरू होती है और मैक्सिमम फोर टेराबाइट तक अवेलेबल है दूसरा फीचर है स्पीड तो अगर एच की स्पीड देखी जाए तो वो 80 एम से 160 एम रीड और राइट की स्पीड आती है और एस में बात की जाए तो उसकी टॉप स्पीड जाती है 550 एमबीपीएस अब हार्ड ड्राइव स्लो क्यों है क्योंकि हार्ड ड्राइव में जो सारे कंपोनेंट होते हैं वो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं उसमें एक गोल प्लेट होती है वो घूमती रहती है और उसके ऊपर एक मैकेनिकल आर्म होता है जो उस पर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है अब एस फास्ट क्यों है क्योंकि एस में कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है उसमें सभी चिप्स ही होती है जैसे जो मेमोरी कार्ड में आती है तीसरा फीचर है ड्यूरेबिलिटी यानी हार्ड डिस्क कितनी मजबूत है तो अभी हम एच की बात करते हैं जैसे कि एच में मैकेनिकल पार्ट्स ज़्यादा होते हैं तो कभी भी अगर हाथ से वो गिर जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि मोटर्स घूमती रहती है तो उसको डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से जो एच है वो कम ड्यूरेबल होती है और एस की बात करें तो इसमें सब चिप्स ही होती है तो अगर हाथ से गिर जाए अगर कहीं से भी गिर जाए तो उसमें कोई डैमेज नहीं होता चौथा फीचर है अवेलेबल मतलब मार्केट में ये ड्राइव्स कितनी अवेलेबल है अगर एच की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी दस पंद्रह साल से आ गई है तो मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा मिलेगी आपको और आठ टी और दस टी की हार्ड ड्राइव आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट मिल सकती है अगर एस की बात की जाए तो ये मार्केट में बहुत ही कम मिलती है और ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके हिसाब में अगर आप देखें तो जैसे हार्ड ड्राइव की स्पेस बढ़ती है और कैपेसिटी बढ़ती है उसकी प्राइस भी बहुत बढ़ती है तो अगर आप देखेंगे तो एंड में जो फोर टेरा की एस आती है वो बहुत ही कम मिलेगी लेकिन जो शुरुआत में जो सिक्सटी फोर की एस आती है वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है पाँचवा फीचर है साइज एंड वेट तो एच है उसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं तो वो काफ़ी हैवी होती है और जैसे ही हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे उसकी साइज भी बढ़ेगी तो एस में कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता उसमें सभी चिप्स ही होती है मेमोरी कार्ड जैसी तो उसकी वेट है वो कम होता है अब जो ये वेट का जो फीचर है वो कहाँ पर ध्यान में रखा जाता है तो अगर आप बात की जाए फोन एंड टेबलेट्स की तो उसमें आप काफ़ी हैवी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते तो एच फ़ोन्स और टैबलेट में यूज़ नहीं होती वहाँ पे एस एस डी यूज़ होती है छठा फीचर है नॉइस हार्ड ड्राइव यानी एच डी डी और एस एस डी दोनों में से कौन ज़्यादा नॉइस करता है तो ऑब्वियसली एच डी डी में बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉइस करता है और एस एस डी में कोई भी नॉइस नहीं होता सातवां फीचर है पावर कंजम्पशन मतलब कौन सी हार्ड ड्राइव ज़्यादा पावर कंजम करती है जो एच है उसमें मूविंग पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो ये मूविंग पार्ट्स मैकेनिकल पार्ट्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है और एस में ओनली चिप सी होती है तो उसकी वजह से वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है आठवां फीचर है लाइफ पीरियड तो इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है जो हार्ड ड्राइव है वो पाँच से छः साल तक चलती है और एस है वो छः से सात साल तक चलती है नोवा और आखिरी फीचर जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे हैं वो है प्राइस तो अगर प्राइस में देखा जाए तो सिक्सटी फोर की जो एस आती है वो आती है दो हज़ार रुपये की अब एक टेराबाइट की जो एच आती है वो आती है तीन हज़ार रुपये की तो आपको पूरा ही प्राइस कंपेयर आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से जो एच है वो चीप आती है और एस है वो बहुत ही महंगी आती है और वो आपको पता ही है कि महंगी क्यों आती है क्योंकि उसमें रीड और राइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है अब एक और आपको मैं प्राइस कंपेयर करना चाहूँगा कि अगर आप एक टेराबाइट की एस एस डी लेना चाहेंगे तो वो आएगी चौबीस हज़ार रुपये की कम से कम तेईस और चौबीस हज़ार रुपये की एक टेराबाइट की एस आती है तो ये हुआ प्राइस एस डी और एच का डिफरेंस कहाँ पता चलेगा अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो अगर आप एस यूज़ कर रहे हो तो गेम्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट में लोड हो जाएगी अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग में रीड टाइम और राइट टाइम ज़्यादा होने से वो वीडियो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है हार्ड ड्राइव यानी एच में ओ होती है वो कम से कम 30 और 45 सेकंड में शुरू होती है अगर एस में देखें तो वो दस से पंद्रह सेकंड में पूरी ओवर शुरू हो जाती है आखिर में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से आप कौन सी ड्राइव चूज़ करेंगे अगर आप बजट वाला पीसी बना रहे हैं तो आप एच चूज़ कीजिए अगर आप अगर हैवी काम करेंगे जैसे कि वीडियो एडिटिंग है अगर आप ज़्यादा गेम खेलेंगे और अगर आपका जैसे कि स्पीड मैटर करती है तो आप जाइए एस के साथ ओके दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए फिर मिलूंगा मैं कोई और नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत